Ahora haced las páginas 20, 21, 22 y 23 del libro de matemáticas. ¡Sí, profesor! ¿Sí? ¿Qué pasa? Vale, vale. Dinos, os yo tiempo para estudiar. Entre mis tantos seré un médico. Yo repasaré para el examen. Yo faré igual que Roberto. Yo repasaré cono de mates. Tabullo hace. Me voy a mirar los apuntes de biología. ¿Alzar fotito Girú? ¡La que se va, ma! ¡Que suena la música! ¡Morena! ¡Yuhu! ¡Toma ya! Aquí tened trompas fritas y refrescos. Mete la música más alta. Casito, igual tiene. Anson peleéis. ¡Ay, mamá! Aquí ¡Ah! los hemos los harto. Traemos mes bebidas y aperitivos. ¿No sé, hace un espanto? ¿O si me caigo de culas. Perdón, perdón, no era nuestra intención. La noche lo dejaron. <laughs> Venga, que continúe la morina. ¿Pero qué es esto? ¿Es una fiesta aprovechando que no hiere? Sí, y es probable. No fes yo que se me reí. Y yo sí, no os del castigo. Y a copiar un millón de veces lo que ha pasado todos menos Heru, que él copiará 500 veces, pero me llevará hasta casa el resto del curso. Y solo somos a 9 de octubre. <laughs> ¡Ja, ja, ja, ja!